quem eu quero? Não, vou pedir Nectar, ele. Tá, é tá, sanduíche de Tucumã, tá, X Caboquinho. Caboquinho ou caboclinho? Caboquinho. Caboquinho. É caboclo. Ah. Não é caboclo. Ah, não. O Diego é tão engraçado ele. Caboclo é pra você, pra nós é caboclo. Fica, ah, é? É, por causa é, do, do, Poxa, essa é boa, hein? Vou Pegar um cara roxo. <laughs> tá Tavinga, tá Tafim tomando café da manhã, um cara roxo. <laughs> Era disso que ela tava falando, que eu tô sacaneando É isso aí. Tu gosta, gosta do cara roxo então, Nino Mato? Nino todo dia tu come um... um cara... Toma um cara roxo. <laughs> Cara roxo. É o inhame de vocês. É o inhame. É.